YouTube, с вами Валентин и наш очередной видеообзор Что же нам приехало? Так, посмотрим. Сегодня получил очередные три посылочки. Так, здесь у нас, насколько я вижу, кабура для скрытого ношения оружия, а именно пистолета. Так, да, было такое дело, я ее заказывал. Значит, кабура это одевается подмышки. И здесь должно быть в комплекте, что можно три магазина с собой носить. Так, смотрим. Это под один магазин. Это, угу, это на кнопке у нас, Понятно. Это под сам пистолет. Кобура сделана из нейлона. Вроде бы неплохая фурнитура. И по два магазина еще здесь, с другой стороны. Ну, в принципе, да. Сейчас попробуем примерить ее. Прервемся и покажу, как она выглядит. Значит, э, вот так вот выглядит эта кобура. То есть здесь два подсумка под запасные магазины легко достаются и хорошо фиксируются. Здесь с этой стороны э, значит само оружие, плюс есть еще одно, один подсумок, отделение для запасного магазина. Вот, э, можно расстегивать как защелочкой, но это если не спеша как бы открывать. А есть тут вот кнопка, можно срывать сразу как бы кнопку раз и достал само оружие. И уже потом работаешь. Очень хорошо э, держится само оружие даже без фиксации. То есть можно, если в крайнем случае, чтобы быстрее достать оружие, расстегнуть. Оно там хорошо зафиксировано. Значит, тут очень длинные эти ленточки. Я их выставлю по нужному мне размеру, лишнее обрежу просто и все, и оно ничего так болтаться не будет. Фиксируется к ремню в нижней части с двух сторон, ну и сзади по плечам. Собственно, удобно, хорошая разгрузка, то есть раз, если нужна смена. Достаточно удобно. Еще надо, конечно, привыкать. Раз, зафиксировали. Все. Выполнено из нейлона. Достаточно качественный пошив. Ну и, собственно, стоит недорого. Там, где я заказывал. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много чего интересного. Пока.